Pour définir le mot queer, il y a deux voies possibles. Le premier, la première, c'est la voie du militantisme, c'est-à-dire l'activisme pour euh, les droits des individus LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Euh, donc, en anglais, c'est devenu un terme parapluie pour désigner les LGBTI. C'est aussi une réappropriation d'une insulte, parce qu'au départ, le mot queer était une insulte en anglais. La deuxième voie possible, c'est celle du monde universitaire, c'est-à-dire la théorie queer a séparé ce qu'on appelle aujourd'hui le sexe et le genre. Le sexe étant la sexuation biologique, mâle ou femelle, et le genre, notre expression de identité, c'est-à-dire homme ou femme. Il en découle d'autres termes tels que le hétéropatriarcat, un conglomérat de hétérosexualité et le patriarcat. En France, queer euh, est un mot, comme on le sait, euh, qui est emprunté à la langue anglaise et donc a suivi à peu près le même chemin, la même trajectoire que dans le monde anglo-américain. C'est-à-dire que l'université française s'est appropriée les études queer, les théories queer, par le biais des études de genre. Et dans le monde militant, le mot queer a été posé comme une opposition non seulement à l'hétéropatriarcat, mais aussi euh, par rapport à d'autres identités gays et lesbiennes qui sont considérées ou qui ont été considérées comme presque normatives. Le queer of color euh, se distingue de la théorie queer en y ajoutant d'autres euh, questions euh, comme la question raciale, comme la question de l'immigration, et en les liant avec les questions de sexe, genre, sexualité, orientation sexuelle, etc. Le queer of color, qui est une théorie ou une critique qui est apparue dans les années 2000 avec le livre de José Munoz en 99 qui s'appelait, qui s'intitulait euh, Disidentifications, puis euh, dans les recherches de pas seulement de queer, mais aussi les théories queer, mais aussi des féminismes noirs et chicana, des féminismes de tiers-monde, euh, de ce qu'on appelait les féminismes de tiers-monde, et les féminismes de couleur. Donc ça a été instauré depuis les années 2000 aux États-Unis, mais, mais pas que, aussi en Angleterre et aujourd'hui en France, par exemple, il y a des mouvements euh, et des militants qui, euh, qui, euh, qui, qui sous, sous l'égide de féminisme de couleur, forment des groupes comme les Lesbians of Color, par exemple. Pour conclure, pour le Queer of Color, il est surtout question d'élargir le champ de recherche des théories queer liées aux inégalités.